Kayak itu. Hmm. Gila banyak banget. masukin sini aja usah kusung pusing berangkat patah pakai korek api itu loh Bola watu kono sih Hmm? Foto apa? Mbo? Ndi. Yeah, yeah, yeah, yeah. mantap, mantap, babon, mantap. Hey, babon. Mantap. Mantap. it it it it it it. it. Widih. <laughs> Wajah toh, Rilis, rilis guys, rilis. Wah, mantap.